Привет, ребята! И вы на канале Анна Кри. Сегодня мы будем с вами делать растяжку. Будем садиться на поперечный шпагат. Вначале нужно хорошо разогреться. до двадцати и тянем носочки. Машины год. Продолжение дела. семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. И на другую ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, два, Перед садимся как можно шире ноги поставим и тянемся вперед. Делайте упражнения каждый день. Не останавливайтесь на достигнутом. Подписывайтесь на канал, смотрите наши видео и нажмите на колокольчик и ставьте лайки.